局の前で招き猫の袋、えー、招き猫の袋の落とし物があります杉薬局の前で招き猫の袋の落とし物があります心当たりの方は本部においでください えー、3時になりましたのでトークを締め切ります3時になりましたのでトークを締め切ります